buni qancha bo'ldi qo'chqor aka bir ming uch yuz bir ming uch yuz bunisi bir ming yetti yuz bir ming yetti yuz ichasi bor qo'chqor bozor aka har kimlar nasaqli bo'lgan boshqa hozir o'n to'rt qilib hoji qildim mana men o'n uch qildim shuni to'g'ri beraman Ön yarım. Boshbabo, o'ntar yarim bering. 14 beraman tog'i. Bor baraka. Key, o'ntar yarim bering o'zi. 14 beraman. Hazır çorsa somon savdosi. Qo'zi bul, bul. Qo'zi bul. To'g'ri ko'cha, bitta duo ham beradi. Ha, bitta duo ham beradi. Tashabbus katta bo'lsin. 14 yarim bering o'zi. 14. Chordaning. 14 yarim. Qo'y berta, qo'g'arding ular. 14 Qaysi? Mana bo'lsa. Zo'ri. o'n to'rt yarim bersangiz beraman o'n to'rt o'n to'rt o'n to'rt o'n to'rt o'n to'rt Montor. Montorga savdo bo'ldimi? Ha, bo'ladi. Marhamat. Yo'q, mana laqi. Men yarim deb turibdim hojim. 1450. Kasap pasalimiz bu ko'z. Ya, aka, to'g'man kasap. Rahman boshim ko'z. To'g'man ip ko'rmagan bo'ldi. Ha? 14 yarim bering hojim. 14 beraman. Bo'lam shapka. Şu qara. Shu o'zing aytgan. Hojim bobo, labzing halol. Hojim bobo, sizga-ku. YouTube'ga ko'radilar. Lekin 14 yarim ming bersangiz. Hayır, bir, hey, bir duayan birimin arkası. İnşallah devam edersin. Eksemini de versin. Ya aynen. Hani çorda tüpürü tüpürü işte. Yiğit vatan yiğit. Savda tüpürü işte. Tüpürü. Ayız yok siziyor. Ayız yok. Pula kime doğru? Pula? Bu hamsaya göre. Çorsa samadayla savda şey. Evet. Evet. Kuşmasayı. ki hacı baba, dağ abi. Ana taraf geçsin. Geldi. O hacı baba çırayla dağ verin. Böyle yüz getirgenin perverdiği balların hizmetçi sana Allah'a var. Ha şey? Hazır hafta doğum, bu muyla dostum. Kolor sen sana kadar. Doğuzani, doğuzani. Hazır saat panca somu. Tamam. Yoşol ile hafta. Yoşol hafta kadar. Sen bisiklete kuşmak kalk. Çok. خویش خونزه دیگه چوارنگ بودن تو پانده چوارنگی خونزه اینا کشکار دو هزار سومان کشکاری باقیدگی чувалага 1300 сом 1300 мерафу чувалага 1300 сом савдош када фурхташ ра чор ахта чор ахта шдаги а ахта кадаги ахта кадаги чанд шуда ин фан ин фурхтаги 1300 сом чувалага мо калхозободема калхозобод тв ё боз калхозободта ина уруғочи гӯстпано 1500 сомон бозори бағара bozor chand savdo qiladi بزرگ یک هفتصد ندادن هیچ هست من این امیر بر رحمت میگه بر بکر او میگه که دنبه دوست باشه دنبه همی داره آخی دنبه داره ای دنبه بس ای این هم کچه کرچه 750 سومان بزرگ 650 سومان کده است کچه کرچه این مایده های یوشک حالا برای بقیدن نازم دارم چاشید کچه کرچه؟ 10 تومان 1800 1800 بزرگ چند تومان بزرگ 1700 1700 نه نه ای ساس نه گونه کنه بره اوز بعد بعد میشوا دیگه سودا نه نه 700 ایش چند شیده کنه؟ ایش 700 700 سن؟ کلمان ششینیم کیسی ای فرقوچه؟ مادر مادر داره؟ مادر هر چند این tomosha qiling نه xola murabbiyar arzon shashining اوزی مکان dardingni gapir nechi bo'ldi qo'chqorlar o'zing boqqanmisan qo'chqorlarni ha nechi yil bo'ldi bu soliq bular a nechi bo'ldi ikki ming besh yuz ikki ming besh yuz bir hazar pansad so'm marhamat ruspandoy soliq boqidagi o'zing boqqanmisan nima endi boqqansan buni arpa Merhaba. Havane olmasa da. Haması iki yarımından mı? Ya bu iyi Burası iki mi? 200 mü? Aramızda. Ben buranın arası öter de. Eşul buladı. Bozor neçə kilo yaptı? Bozor 2000. 2000 kilo yaptı? Peki abi. Bunu da sattın mı? Yine Kıçkoroy Aktaşı'daki. Çan suman aka? Dinim hazır. Dinim hazır sumanı. Haş dona. Haş dona Kıçkoroy Aktaşı'daki. Bozor çan satın mı? Bozor istiyagi kalesi. İstiyagi. میگه سودای نقش شو بوده اینه کتره سودا قشقاری اخته شدگی بیستیگ ده هزار و ست سومون کتره سودا نداده استن شما دوانی مکتیچه نه؟ نه یکم سودا کردیسه نداده استن قشقاری کجا یکم؟ رایون بخش اینه قشقاری сурои имхурдаги бокидаги ахташдаги ҳамашина 850 сомони урғочи қати гуспан гучқорча бозор 500 сомон кадааст якам 800 сомони мегӯ ёш майда таб дай бо майдо шансо майдошо ма ҳаш мегирм савдо мекунам хулас кӯтара савдо ҳаштсад сомо савдо мекунам бо савдо доштааст ҳафтсад шаштсад панҷо мешавад шашнимио метр шашнимио мешудааст на қучқочаи кӯтара савдо қучқочиам будааст урғочиам будааст бозори бағара یکم سودا کردیم اگون تا فروخته نکا؟ چند تاشا فروخته؟ ایت جور باش چندی فروخته؟ هفتصد هفتصد هفتصد هفتصد سومانی باید همار من کچکرلر بارکن قرغاچلر هم بارکن چی دم؟ مین سواندن بازار 850 сум пурстан 850 сумон бозор савдо кардааст урғочишам аст ნარშამას მოდარშამას 850 სომა მოდარკადას გულაგაჯო მისომა 950 900 სომları verir. 900 som 950 som verir ekan. 900 som 950 som verir. olti yuz yigirmaga qo'chqorcha savdo qo'chqorchami mana olti yuz yigirma so'mga savdo bo'lib ketdi Çaşladı bir tamam.